हिंदुस्तान और पाकिस्तान जी हाँ वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं और दोनों की सियासतें आपस में गर्माती रहती हैं लेकिन जनता के बीच कभी कभी कुछ ऐसी सौहार्द की बातें सामने आती है जो हमें अचंभे में डाल देती है ऐसी ही एक पहल पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में स्थित माँ हिंगलाज शक्तिपीठ से लाई गई अखंड ज्योति के मामले में देखने को मिली इस अखंड ज्योति का समावेश बाड़मेर के नरगासर स्थित माँ हिंगलाज के नवनिर्मित मंदिर की ज्योति में किया गया और इसी के साथ प्रतिमा विराजमान तथा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी आयोजित हो हिंगलाज मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी कन्हैयालाल डलोरा भारत में बलूचिस्तान स्थित माँ हिंगलाज के दर्शनों की प्रबल इच्छा रहती है ऐसे में खत्री समाज द्वारा यह तय किया गया कि माँ हिंगलाज के ज्योति स्वरूप को सुरक्षित लाकर यहाँ बाड़मेर के मंदिर में स्थापित किया जाए हिंगलाज माता मंदिर को हिंगलाज देवी हिंगुला देवी और नानी मंदिर के नामों से भी जाना जाता है यह बलूचिस्तान के हिंगोल नदी के तट पर लियारी तहसील के तटीय क्षेत्र हिंगलाज में स्थित है जो एक प्राचीन मंदिर है इसे देवी सती को समर्पित इक्यावन शक्तिपीठ में भी स्थान दिया गया है पिछले तीन दशकों में इस स्थान की लोकप्रियता बेहद बढ़ी है वर्ष 2002 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अपनी कुल देवी हिंगलाज माता के दर्शन करने एक जत्थे के साथ पाकिस्तान भी गए कुल मिलाकर माँ हिंगलाज के लाखों भक्त भारत के राजस्थान बंगाल उत्तराखंड यूपी समेत अनेक इलाकों से यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा माता के प्रति व्यक्त करते हैं कुल मिलाकर इन दिनों जो पहल की गई है उसकी बेहद प्रशंसा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में